तो हे राज स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस और भी में चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे हे राज तो चलिए मैं आज अपना वन आर के का रूम आपको दिखाने वाला हूँ जो कि चेन्नई में है जहाँ रह के हम लोग जॉब करते हैं तो चलिए देखते हैं ये देखिए एक रूम है इधर इधर टू बेड लगा हुआ है तो उधर सिस्टम है हम लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहे रूम टेन बाई टेन का होगा देख सकते हैं इधर साइड में एक बाथरूम है ऑपोजिट में अपना किचन है ये देख सकते हैं हमारे किचन Thank you. पानी बहुत ही खारा होता है जिसके लिए हर किसी के घर में आपको वाटर ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तो रूम का हम लोग को पड़ता है चार हजार वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे